大家好，我是 j m 邓紫棋。首先在这里想要感谢大家，在今年的情人节呢，一起去捐款给 Many Kids 曼丁儿童。那这一次捐款的这个活动里面呢，除了受到大家的捐款之外呢，还收到很多大家写过来的一些爱的讯息。然后在今天呢，我就想要分享其中一些我觉得比较有意思的一些留言，分享给大家。有一位同学叫做 Benson，他说。 其实我的故事很简短，喜欢的人和我不在同一个城市，敌不过异地的现实，所以分开了。虽然再也没有联系过，但彼此还留着情侣头像，希望有哪一天条件允许的话，我们可以复合吧。那我也祝福你们，就是有一天，如果你们的爱还是可以经得起时间的考验的话，希望你们可以重新的走在一起。这一位叫做王佩诗，他说。 我看过，虽然只有仅仅几秒时间，但非常简单、非常感动的画面。爸爸离开前的两天，当时我、妈妈还有大嫂在房间里面陪着爸爸，我们三个坐在地上聊天。之后，妈妈到饭厅处理一些事情，病危无力、躺在床上的爸爸却抬头看着站在饭厅的妈妈，那个瞬间被我看到了。 爸爸的眼神里面充满了爱，那个眼神告诉我，只要看到妈妈，他就非常的安心。当时我开玩笑对大嫂说：“到底是有多爱妈妈？”啊？”这个只是几秒的画面，我依然深深的记得，因为真的让我很感动。两天后，爸爸离开了，妈妈很伤心。我希望他们的爱多远都要在一起，即使换了个方式，可是。 祝他们情人节快乐。那我也跟你一起祝福你的爸妈，多远都要在一起，爱能克服远距离。如果大家也想要出一份力，捐款给 Manning Kids 曼丁儿童，帮助更多的小朋友的话呢？欢迎大家用微信扫描以下的这个 QR code，一起捐款，一起支持他们吧。谢谢。